технология – это сродни выходу в космос первого человека, потому что она поможет дальнейшим сотням тысяч людей, а, которые находятся в еще более печальном состоянии, чем я. Сейчас я просто подумаю, что я под таким впечатлением, <laughs> на самом деле, я правда. Потом там руку, но проблема в том, что еще организм, иммунная система отторгает. Элементы, которые приводили а, к относительно успешным пересадкам тела, но а, не было возможности передать э, какую-то нервную активность в органы, в конечности, и в том виде операции не имело смысла. А Канавера преодолел эту проблему, у него есть технологии, которые позволят а, сращивать нейроны, она отработана, и мы надеемся, что она в итоге приведет к успеху. Делаем игры на мобильные платформы типа iOS и Android. Ну, а <laughs> ну да, ей приходится показывать керамический слой, э, слой балетовых плит. Всем спасибо вам.